saqlaymiz nasib qilsa ular aytgandek qilib saqlaymiz ikkita tovoq qolib ketdi mana bu bittasi mana aytib o'tay mana chechniyada gol bitta sankt qo'yilganda ikkinchisiga inglisiyada akamiz nomidan bitta samsun qo'yilgan qolib ketyapti buni olib qo'yaman qurbon hayitga boshliq qo'yiladi birinchi ikkinchi tovuqlarga hammalarni kelganlaringiz uchun kattakon rahmat hoji tashkilotchilarga hammalaringizga kattakon rahmat hammangizni hammalarga katta rahmat kamchiliklar uchun az rejim bo'lsin Pahakaga, Pahaka nomidan ming so'm. Ha, Pahaka nomida. Puli bor. Yeqqanavat olib, chiraqchi Jasur. Pahaka ming so'm sizdanmizdan. Pahaka nomidan. Yili nomidan ming so'm. Yili oshnasi nomidan ming so'm qilish. Yili nomidan ming rubl. ikki miksam bilmaymiz sizlar o'sha to'rtta beshta yaqinda ishlaydi boshida ishlaydi mayli mayli mayli mayli men o'zim kesib qolaveraman ishga bo'lmasin boshida ahakam bir aylanib chiqsinmi bormi kassali kammi qaytma bir e'lon qil malik bilan ruh bir aylantirsin albatta erisida o'ttiz Okay. Oh. Aka, Okay. biz grozny tam. Так вот. Katta ona qo'ygan aka. Boshqa boshqa kamlik А У тебя машина где стоит? Вон там стоит. Ты парковаться места не мог найти полчаса. Когда ты говорил, я увидел. А почему по очереди не борешься? Правило? Что они, вот Hadi o gitti de yoktu ben aşağıya. Ne ettim? Ettim gider. Ettim gider. Ettim gider. Buraya. Ya gitti artık. Olacağını, olacağını. Akıl olacağını yaktı. İşte kamanda, bir var ya kamanda. Yer üstü. katta shahzod yigitlar dag'aki binoni bu necha qilib tushunganlar olishadi maoshlar 5 qapa bir qapa yiqimiz 5 qapa olishadi давай o'tiramiz askadaqa qilolmaysan bakalov o'tirib olamiz. давай mana qilishamiz bo'ldi bir minutdan bo'lmasa mana hozir zotir bo'ldi hech qanday nozik siz qayerda nima davrada borib men bir o'lim chacham o'tirib olay dedi savoy ichyapsizmi bo'ldi zotir ber bor mana zotir ber bo'ldi 10 yildan oshib men olishganmi qolibdi bo'ldi mana zotir ber Durdu. Durdu basasın. Ki. Bana bir kere ki. Zaten verin bize. Oldu. Doğru. Bunu işte mi konuda? Rekten ben yapayım.